faria il·lusió un dia poder dir que, que tort fa vi biodinàmic. El primer pas seria fer vi ecològic. Fem vi i vermut. Tenim un vi blanc, tenim un vi rosat i tenim dos vins negres. Bàsicament és això, formatge, ous, sobrassada i una mica d'horta. És difícil a vegades trobar l'equilibri, la mesura, per fer tant de so, tant d'allò. Tenc hortalisses, eh, verdures i tot això, l'embotit de porc i les marmelades marmelades variades. Ara, la primera que he fet enguany és la de carabassó en canyella, després faré la de tomàtic, carabassa i meló, carabassa, meló i obresínia. Si les figueres fan bonda, farem esfigat. Vam veure que podia fer molt de cereal i la producció bàsica de la Marcona està feta amb blat xeixa. En aquests moments estem fent pa, bases de pizza, arròs de la terra... Verdures i hortalisses i temporada d'estiu Tenim també fruita de, de Cal Emporter. Tenim vaques, tenim uves i cabres, tot amb ecològic. Nosaltres fèiem carn, fèiem ganaderia ecològica de bé i vaca. Vam passar eh, a produir carn en races autòctones, de Menorca, Sembrem unes 20 hectàrees de xivada, tenim cosechadora i fèiem gra per mantenir els pienso per les vaques i pels vents, som autosuficients, com aquell qui diu, ho uh, trenc tot de dins la finca. Pràcticament el que feim nosaltres són porquejades. Cada setmana matàvem un dels porcs, feim s'embotit, anàvem al mercat i, i producte més fresc, producte curat. L'estiu, tot es sembrar aquest distiu de melons i síndries i tomàtiques i tot això, tenim vaques, uves i cabres. A la temporada d'hivern munyim el bestiar i formatjam un poc damunt la demanda. Els animals, races autòctones, són d'aquí, races en perill d'extinció. M'agrada lo d'aquí, m'agrada lo nostre i me sembla que té valor i que ho hem de ho hem d'aguantar i ho hem de poder deixar en els, en els que venen després. Que els productes que jo tinc i els preus que es deven, que els preus just per la feina que faig i per la qualitat que tenen. I sempre tens la producció venuda, sempre ho tinc. Tinc una producció petita, això n'hi ha que dir-ho també, eh? Però bueno, jo ja m'abasta per poder viure de, de, del camp. Vens un tomàtic a 2,50 i si en guanyes 70 cèntims, per quilo dona gràcies. Però bueno, és un preu que és més real que no és qui pugui veure a grans superfícies. Però si jo venc el tomàtic a 2,50, és de les grans superfícies que li paguen el tomàtic a 50 cèntims, que hi ha de guanyar aquell home o aquella dona. Els preus estan tirats en terra. Nosaltres quan va començar valia més que un bec ara <laughs> i un vedell valia més que ara fa 20 anys el tema de la carn té sort, no, no, tens, no hi ha tanta sortida i potser ho has de vendre com a convencional. Quan ho vens cap a un majorista, els preus no els acordes, normalment els fan ells i ja no te surten a compte. Com a ecològic estic content així com es paga. Nosaltres ens baixam el marge de benefici a fi de que tu hi puguis tenir un guany en la condició de que venguis en el preu que nosaltres venem en el mercat. Això fa que no hi hagi fluctuacions, sinó que el client que ve al mercat el troba en el mateix preu que el client que el va comprar en aquella botiga. Amb ecològic hi falta molta producció aquí a Menorca. Hi falta formatge, hi falta sobrassada, hi falta pollastre, hi falta de tot. Hi ha molt de mercat per explotar a Menorca. Ara estan cresquent noves bodegues, amb gent amb molts de coneixements, amb molta experiència prèvia, i encara que n'hi hagi molts, si són bons tindran bona fama i la gent voldrà consumir més producte d'aquí. Per aquí els productes, pues, te feim venda directa, vull dir, es pot venir a comprar a la finca mateix. En aquestes, a les botigues que nosaltres distribuïm, repart a domicili, Facebook allà és el nombre de contacte, o a través de custòdia agrària. Feim els pedidos per WhatsApp i jo enviï un llistat de productes en preus i cadascú pues, diu el que vol. L'única condició, un pedido mínim de, de 10 euros, però no, no cobrant ports ni res. Faig cistelles a domicili, amb els productes de verdures i embotits, l'os de carn de vedella, i els ous, i les marmelades i això que faig. En el mercat de fornells, el que són fires tendes ecològiques, eh, dietètiques, qualque supermercat gran que en té, venda directa, cooperatives, feim pràcticament tots els mercats en els que hi ha alimentació, i fires i tot. Venta directa, sinó aquí els mercats, o sop, és dissabte. Qualque restaurant, on qualque tenda d'aquesta proximitat, Venc un poc a la finca, tres botigues a Mó, una a Sant Lluís, a Groxerxa igualment i a cop també. La gent pot venir a, a el celler a comprar el vi, recomanant sempre que, que telefonin o que mirin els horaris que anem posant a la pàgina web, a les xarxes socials, hi ha restaurants, supermercats, botigues petitones i fins i tot hi ha finques que també el tenen per quan vagis a comprar-li els formatges o sobrassada o el que sigui, pugui ser un tot també un bòtil de vi de Menorca. Ah, avui hem tingut dos o tres pedidos cap a Ciutadella. Jo antes de que tu vinguessis he hagut de treballar un restaurant 20 quilos de tomàtica d'aquesta que m'han telefonat. Me n'has de 20 quilos que l'he acabada, que no en temps vespre. Bueno, vale, ja. ara venc.